Catherine Cox Ymunodd Catherine Cox 19 oed o Fangor a rhaglen alwedigaethol hyfforddeiaeth ymgysylltu mewn trin gwallt gyda grŵp Llandrillo Menai. Roedd Catherine wedi breuddwydio am yrfan trin gwallt er pan oedd yn ferch fach, ond roedd ei dyslexia difrifol yn golygu ei bod yn anodd iawn lwyddan academaidd. following some personal challenges in 2015, which meant that Catherine's hairdressing dream had to be put on hold. She returned to study and has now completed her traineeship and moved on to level 1 NVQ in hairdressing.